Når vi skal regne ut pH-en i en buffer, så kan vi gjøre det på to måter. Det vanligste er å bruke bufferligningen, men du kan også gjøre dette som en ordinær pH-utregning. Da eh, setter vi opp eh, ligningen for syren, hvordan den reagerer med vann, og bruker syrekonstanten til å finne konsentrasjonen av H3O+, og dermed kunne finne pH. I det eksempelet her så har vi 0,10 molar ammoniak og 0,5 molar ammoniumklorid som til sammen utgjør en buffer. Da er det ammonium som er syrekomponenten, og ammoniak er basekomponenten. Jeg setter da opp reaksjonen av ammonium, som er nei, syrekomponenten, med vann. Vi ser da at vi får ammoniak på den andre siden, og så får vi H3O+, som er den vi er ute etter for å finne pH. Det neste jeg gjør, er å sette opp uttrykket for syrekonstanten. Husker da at vi skal ha reaktantene opp på brøkken. Sånn. Vann inngår ikke i uttrykket for syrekonstanten. Det er allerede tatt hensyn til eh, i den konstanten. Jeg ser da at jeg trenger eh, å finne denne syrekonstanten, så da går jeg inn i tabellene. Den samme tabellen som du får utlevert til eksamen, og finner ammonium her ganske langt oppe. Og da går jeg bort og finner syrekonstanten, som er 5,6 ganger 10 i minus 10. på denne måten. Jeg trenger også konsentrasjonen av ammoniak og ammonium. Og vanligvis når du regner pH i en svak base og en svak syre, så setter du opp en tabell. Du setter opp konsentrasjonene før reaksjon og konsentrasjonene ved likevekt. I prinsippet burde vi gjort det også her, men nå vet vi at dette er svak syre og svak base, og de protolyserer i svært liten grad. Det betyr at vi kan se vekk ifra den endringen som skjer Eh, i reaksjonen med vann. Også fordi at disse vil påvirke hverandre. Hadde vi hatt bare ammonium, så måtte vi satt opp hele uttrykket. Men når vi har både ammonium og ammoniakk i relativt sett høye konsentrasjoner, så vil disse forskyve på hverandre, og vi kan bruke de konsentrasjonene som er oppgitt direkte. Vi trenger ikke sette opp noen tabell her. Så det jeg da gjør, er at jeg omformer Eh, dette uttrykket for syrekonstanten, sånn at jeg får konsentrasjon av H3O pluss alene på den ene siden. Det er fordi at det er denne verdien jeg er ute etter å finne. De andre verdiene i uttrykket de er nå kjent. Da omformer jeg uttrykket først, og så setter jeg inn verdiene etterpå. Eh, og for å få dette riktig nå, så har jeg syrekonstanten, og så ganger jeg det med ammoniak som står i nevneren her, den eh, ganger jeg opp. Og så må jeg dele på konsentrasjonen av, nei, ja, av ammoniakk. Jeg tror jeg sa feil i sted. Sånn. Da har jeg uttrykket mitt, og jeg kan sette inn da, verdiene direkte i dette. Nå setter jeg inn konsentrasjonen av ammonium som jeg finner i oppgaven. og ammoniak under. Da har jeg fått uttrykket mitt, og jeg skal nå regne ut konsentrasjonen av H3O+. Eh, nå vet jeg av erfaring at når jeg setter inn et tall med med såpass liten verdi som 10 minus tiende, så vil svaret mitt i denne utregningen ofte kunne gi null, fordi den regner ikke med nok decimaler. Så det jeg da gjør, er at jeg bare regner ut tallene, og så justerer jeg tiereksponenten etterpå. Så jeg trekker ut 10 minus tiende fra uttrykket, og bare ganger med etter at jeg er ferdig. Du ser da får jeg 28, og da får jeg 28 ganger 10 minus tiende. Nå har jeg konsentrasjon av H3O+, og det betyr at jeg nå kan finne pH direkte fra den. Husk at den er negativ logaritme av konsentrasjonen til H3O+. Da regner jeg også ut den. Husk at jeg er nødt til å angi basen til logaritmen, så minus log 10, så det er 10 logaritmer vi bruker i pH-utregning. 28 ganger 10 minus 10. Og jeg ser da at jeg får en pH på 8,55.